hello welcome friends study ERP line सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि परचेस करने वाले सामान परचेस किए जाने वाले सामान की लिस्ट नहीं दी गई है सिर्फ ये दिया गया है कि इस डेट पर कितने रुपए का सामान परचेस किया गया तो ये एंट्री करना मैंने पहले बताया है जैसे मान लो कि आइटम की लिस्ट दी होती है तो हम क्या करते हैं सीधा यहाँ से बी प्रेस करते हैं या फिर यहाँ काउंटिंग बाउचर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से बी प्रेस कर लेते हैं तो आ जाते हैं यहाँ पे और परचेज बाउचर में जाने के लिए अप्लाई प्रेस कर लेते हैं तो परचेज बाउचर में आ जाते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दिया होता है तो ये नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पर सप्लायर का इन्वाइस नंबर डालते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं डेट आती है वो यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है और एंटर करके यहाँ पे आते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहाँ पर उन आइटम्स की बात कर लेते हैं लेकिन आइटम्स तो दिए नहीं हुए हैं खाली ये कहा जा रहा है कि दस हजार रुपए का सामान मिस्टर राम से खरीदा गया ठीक है बहुत आसान है एंट्री कैसे करेंगे एंट्री ये सबसे पहले तो देख लीजिए ये आइटम इनवाइस मोड में आपको रहना नहीं है ये आइटम इनवाइस दिख रहा है ना आइटम इनवाइस तो आइटम इनवाइस मोड से आपको हटना पड़ेगा इसके लिए ठीक है ये कैसे है कैसे होगा ये आइटम इनवाइस मोड से कैसे हटेंगे यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है ये ये साइड बार दिख रहा है ये नीली हरे रंग की पट्टी दिख रही है ठीक है ये टैली या पिनाइन है प्राइम में यहाँ पे नीले रंग की पट्टी आपको दिखेगी ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा यहाँ से अकाउंटिंग इनवाइस मोड में चले जाना ठीक है ये देखो एड बाउचर दिया हुआ है और ये अकाउंटिंग है तो ये अकाउंटिंग इनवाइस मोड पर क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक करोगी तो यहाँ पार्टी का नेम आ रहा है आ रहा है ना और बाकी यहाँ पे पर्टिकुलर आ जा रहा है ठीक है तो मान लो कि मिस्टर राम से दस हजार रुपए का सामान एक मई 2021 को खरीदा गया ठीक है तो एक मई इक्कीस डेट है ठीक है यहाँ पे आए यहाँ पे आए एंटर किया एंटर किया अब ये क्रेडिटर पार्टी है देखो मिस्टर राम की बात हो है लेकिन ये तो बाबू का है ना बाबू की करते हैं तो मिस्टर राम का एक हमको लेजर क्रिएट करना होगा तो यहां से अल्ट सी करके इरेजर क्रिएट करते हैं मिस्टर राम ये लिख दिया मिस्टर और यहां पे लिख दिया राम ठीक है ये हो गया मिस्टर राम एंटर करेंगे एंटर करेंगे ये जाएगा सर्टरी क्रेडिटर में किसमें जाएगा हाँ ये जाएगा और यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल करेंगे इसको यस करते हुए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ये क्रेडिटर पार्टी का हमारा लेजर तैयार हो जाएगा ठीक है मिस्टर राम से दस हजार रुपए का क्या खरीदा जा रहा है सामान ये नहीं पता है कि क्या क्या खरीदा जा रहा है तो यहां पर आप लगा दीजिए परचेज अकाउंट का लेजर परचेज अकाउंट ठीक है परचेज का मतलब होता है खरीदना ठीक है तो परचेज अकाउंट का लेजर यहां पर लगा दीजिए कितने का सामान खरीदा गया दस हजार तो यहां पर लिख दीजिए दस हजार बस हो गया ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी ठीक है यहां पे नरेशन में आप डाल सकती हैं कि purchase U R P H S E D purchase goods from mister Ram यानी क्रेडिटर पार्टी कौन है हाँ मिस्टर राम है ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे समझ में आ रहा है अगर इस पे जीएसटी लगा हो तो जीएसटी की एंट्री में जैसे आपको बिल मिल जाएगा कि इतने का सामान खरीदा गया है इतनी जीएसटी लगी हुई है तो वहां पे जीएसटी भी डाला जा सकता है जीएसटी का लेजर लगा करके उतना रुपया एंटर कर दिया जाएगा तो वो बिल का एंट्री जो है पास हो जाएगा समझ में आ रहा है ना ठीक है ओके जाओ करो